guys, kung bago ka lang sa channel ko and then mag-subscribe ka na, click mo yung button and then and then ito, uh, ito ang kapatid ko and then nanonood siya ng ano, mga video dito yan. So, and subscribe for part 2. Thanks for watching. Subscribe na to my YouTube